saya masuk bukan debus guys bagus emang diliatin nggak mau <laughs> guys ini gitar gua lagi dibenerin sama beli kutu oke beli kutu Parker Ait. Eh! ya tinggal sedikit lagi sih tinggal finishing finishing play menjadi longgar-longgar maka kita rapatkan barisannya oh impactnya gitu ya setiap urut patah-patah oh masang pret nih senjata saya masang gini doang nih saya pasang pakai beginian ini ini nah ini ini doang tuh nah sederhana banget guys nih ini doang dong empat macam ini, ya. ini buat motong tang potong ini kadang buat melengkungin radius tang buaya nah ini digetok-getok jelek biasanya sama kir oh yang tadi tuh beli tuh tambahan itu tuh oh iya hmm. sama ini ini kalau fretnya perlu digeruat ini kan perlu ini kan dipakai geruak nih kayak aslinya nah kalau sama kelihatan digeruak gini nih digeruak untuk ini kan utuh menggeruaknya nih ini doang senjata saya tuh nanti dia bisa tergeruak dia nah, silahkan pikirkan ini dong saya nggak kenapa dikasih coakan itu oh dia oh iya Gitu. Ini kenapa sampai saya kasih coakan sininya? Karena saat saya bongkar, dia coak. Tujuannya apa? Bawaan dari supaya ya? supaya kakinya tidak keluar tepi fret ini loh. -hmm. Nah, jadi saya berusaha bongkar, ternyata ini keluar, ya saya harus mengkeruak ini bisa disamakan dengan nah kita. setidaknya disamakan seperti orinya ya, ya. dan ini sudah saya lakukan jadi untuk melakukannya itu keruak itu saya harus berpikir apa yang saya gunakan dan saya gunakan dengan kikir, sudah, akhirnya saya eksekusi jadi, nah ngobrol-ngobrol dapat ini kelar nah ini mas kok biji mana oh iya ada bijinya mas kan benih-benih iya. mas oh. bagaimana Gila lah Hah? ya nyamannya jadi mana coba dikeker-keker ini udah halus banget guys gila nggak ada ah. nggak bikin luka langsung dibuktikan langsung Coba dikeker. Nah, biji mana ya? Dari depan, dari belakang. Silakan ungkapkan di kamera live saya. <laughs> Waduh, orang bener. Kalau gitu, saya nak nyeruput kopi. <laughs> kopi ketika otak <laughs> perlu inspirasi. Iya. Yeah. kopi ada artinya, Mas. Apa tuh? Kopi ketika otak perlu inspirasi. Iya. Yeah. Jeruput celebut. Mantap. hmm gila guys di sini ada kamera di sana ada kamera nggak ada mencong-mencongnya tinggal ya nanti finishing terakhir sih di senar hmm. nah, ini sih gila lah gitu lah dan sedikit saya memberi atraksi sulap Ya, set set hilang dia <laughs> tonton di kamera set kamera sana set hilang set kamera sini set hilang oh biar saya ke sini mata saya kemana ini tetap tidak akan apa-apa terbukti aman saya masuk bukan debus guys bagus emang diliatin nggak mau <laughs> diliatin nggak mau ya sudahlah banyak kan ngobrol kita ini seru juga gimana oke okay, mas gila lah oke langsung saya pasang nih jangan oh. diliatin beneran oh, iya. jangan diliatin oh iya oh iya nggak usah lah kita begini emang bener mas saya tukang servis mungkin dari pemirsa penonton ada bilang ini tukang servis kakean gaya bener kan namanya orang nggak tahu nah. wah ini tukang servis kakean gaya bener banget kakean gaya daripada mati gaya nah lo gua adoding lagi ya <laughs> nah gitu daripada mati gaya bener gak iya, Nah, jadi kita banyak gaya gini. Ah, langsung like-nya. Terima kasih like-nya. Sebenarnya sih bukan banyak. Sampai jumpa. Bukan banyak. Eh, sampai jumpa. Selamat bergabung semua yang ada. Asik. Kita bergembira, beradu ria sambil bekerja. Nah, sekali-sekali atraksi-atraksi. Up, waduh. Up, <laughs> oh, apa Ya, begitulah cara saya merefresh diri. Banyak orang merefresh diri dengan cara-caranya sendiri. Ada yang ngopi ke warung. Nah, kalau saya mah main TikTok biasanya. <laughs> Oke lah, lanjut bekerja ya. Kalau sudah begini, saya tidak perlu mereflingnya. Jadi apa? Karena ini kan uh, lurus banget ya. Katanya yang punya lurus mantap. Jadi langsung aja saya pasang. Tapi sebelum saya pasang, saya akan periksa dulu ini apakah dia seret di sini apa tidak ini kerupuknya. oh ternyata loncat bagus kalau emang kenapa kalau seret kalau seret dia jadi sudah tertahan di sini dengan kencang body dan nahan mm -hmm. neck tidak tertarik dengan oh, dengan okem okay. jadi, enggak, jadi neck necknya tidak tertarik dengan okem jadi tidak menyatulah dia nah tujuannya di sini apa baut ini untuk menyatukan ya, neck ya, ya, ya, jadi harus longgar di body Oh itu yang saya alami karena ngalami kerja ya, oprek-oprek ini apa dikencangin oprek-oprek copot oh ternyata longgar patokan sama kita ori lagi iya, yang ori dipinjam hmm. orang sampai kagak yakin dicoba uh ya bener juga gitu makanya sekarang saat banyak bekal saya berani jangan berani menunjukkan ini loh cara kerja udah karena setiap pembuat atau servis dia punya gaya sendiri cukup tunjukkan kerja benar biar customer yang nilai AC itu bahasa saya waktu diwawancara di majalah Audio Pro Audio Pro apa El Sinta? Bukan waktu itu El Sinta masuk juga Audio Pro Audio Pro ya ini majalahnya kan Sudah yang yang ini oh iya itu El Sinta El Sinta yang apa uh, TV TV TV, ya ceritanya kita sudah dan itu apa ya untuk saya diliput-liput itu berarti itu sebagai pelengkap kisah mas ya ya ya, ya pelengkap pelengkap ada, kisah ada, adalah ada, hasil yang yang ya. bisa ditampakkan lah ya itu seba, uh, menurut saya sebagai pelengkap kisah hmm. dalam aktivitasku bikin gitar dan servis gitar Okem Dodeng nah, Guys, ini, ini perjalanannya nggak nggak nggak nggak se, sependek ya, beliau ya, apa jadi seperti sekarang dulu panjang loh banyak proses-proses yang dilewati sampai wah sampai seru dah sampai seru tapi asik kok orangnya asik asik ini datang dong segala kalau gitar lu uh, yang bermasalah nah beliau beliau beliau sih nggak nggak nggak apa nggak nggak mikirin lu punya gitar yang puluhan juta dia lu punya gitar yang cuma seratus ribu beliau tetap diservis sama beliau asik pokoknya asik jelas terima kasih kalau begitu datang cari tempat duduk apa segala macam Hah? ini ya biar nggak nyangkut-nyangkut nah saya cari silakan duduk cari tempat nyaman kalau tidak nyaman dia tarik nafas lalu ungkapkan problemnya nah menenangkan diri dulu kalau nah, jauh-jauh jauh-jauh kita sambut silahkan duduk cari tempat tenangkan diri banyak kan kadang sab kenapa sampai ngomong seperti itu kadang dia datang sabar ya beli gua ngos-ngosan gitu bahasanya sabar ya beli gua ngos-ngosan oke okay. Ah. saingannya sama dokter Boyke was <laughs> kalau dokter Boyke kan lebih lebih ke ke seks ya kalau ini eh, master di gitar lah gitar Boyke kan di master di ya, tau lah jadi semua itu tak bikin nyaman dulu kalau sudah nyaman ungkapkan problemnya misalnya tak eksekusi langsung saya ajak ngobrol biar sampai cek dia jadi kalau ada keraguan tentang gitarnya apapun yang dilihatnya dia tidak sungkan-sungkan bertanya bener kan coba kita pasang muka cemberut buru-buru nanya ngajak Noel aja nggak berani hmm. begitu dicoba gitarnya orang enak dijembain hmm. ya sudahlah gitu kan saya nggak bisa gitu saya serahkan dicoba dulu bagaimana ini Wah oh, kurang gini B dengarkan pikirkan eksekusi lagi udah oke okay, udah pas B udah pas baru saja cari sesuatu yang gak nyaman udah ketemu tak basmi tak serahkan lagi oke okay, oke okay, poles terakhir Bing, selesai pulang dengan rasa yang dia mau nah itu benar kak benar kalau sudah begitu satu lagi yang mempengaruhi apa harga saya ngasih harga nggak asal ceplak gitu tidak ini, benar kan ini, ini, nah ini, ini penting nih nah, penting saya ngasih harga tidak asal ceplak dan tidak melihat itu gitarnya mahal apa murah tapi yang saya lihat problemnya problemnya apa mau gitar mahal semahal pun problemnya apa saya sesuaikan dengan problemnya mungkin ada yang bilang murah ada yang bilang mahal relatif dan saya ngasih harganya terjangkau saja terjangkau bukan murah bukan mahal tapi terjangkau karena kita kasih murah tidak bisa jangkau dia kita kasih mahal tidak bisa jangkau flat terjangkau nah nggak ada suku bunga nah, ada kalau sudah kalau sudah kita kasih harga kalau sudah saya kasih harga terjangkau kalau ada masalah gitarnya dia akan mikir waduh gitar gua nggak enak ya ah gua kesana aja terjangkau saat kalian main biasanya gitu coba kita kasih harga yang tidak dijangkau sih mau servis ntar dulu lah itu akhirnya jadi dipaksa enak orang enak dipakai dulu karena tidak bisa menjangkau nah bahasanya gitu kan gila bisa halus banget tuh bahasanya ah. salah oh iya aduh sedikit biasa biar diperhatikan sama yang punya <laughs> itu ya apa apa beneran tadi itu ya beneran sedikit bergaya <laughs> ngelesnya bisa aja ya dan namanya tukang servis <laughs> aduh tukang servis kan pinter ngeles tapi ngelesnya ngeles bener hmm. jangan ngeles nibul apalagi yang tidak tahu lu kibulin temennya yang tahu <laughs> ini aja sampai sampai saya lakukan sendiri sendiri kenapa udah ngalah tak cabut tak lebih buset ribet ya keriting keriting gitu mau yang ada sinarnya patah lah terkitalah seperti ini itu kebol ya jatuhnya ah ya. gitu iya tuh gitu. walaupun tangan apa bisa beset udah biasa biasa makanya setiap gitar itu saya bilang problem derita asmara Wuh, kata orang bilang tuh ada yang nanya kan kok pakai asmara emang gitar bisa ini leh lo nggak percaya tanya aja sama yang punya gitar dia bilang kekasih hatinya inilah itulah kan. kalau gitarnya sakit dia ikut sedih berarti apa kekasih jadi kita temukan problem berita asmara gitarnya oh bacanya gitu sampai dalam banget ya kalau nggak kalau nggak salah dong nah. dokter Boyko dong oh, Pak gitu. ya kan? ya kan? hmm. nah finish kan eh, nggak setting-setting tinggi ini nih untuk apa? tinggal levelingnya nggak cek satu-satu fretnya masih dia bermainnya begini diungkapkan tadi begini begini, begini. oh terjadi sesuatu di jari saya terlalu ini terlalu nah sekarang saya eksekusi maka dengarkan pikirkan eksekusi nah nanti terlebih hasilnya bagaimana kita rasakan bersama dan saya nanti dari situ saya punya analisa berarti gimana bekerja saya selanjutnya nah, begitu kan jadi semuanya harus saya perhatikan dengarkan pikirkan lagi sambil saya pantau dan saya damping terus ya, itu untuk menentukan hasil yang benar kalau nggak hasil nggak benar teori begitu ini pakai ya, teori enggak ya, teori saya kembali saya lebih suka kembali sama yang punya memang teori-teori <laughs> ya bener nggak kalau saya kembali ke teori dia teori ikutin yang punya orang bisa ya wassalam <laughs> nah, radius tadi ya agak flat ini sepertinya 16an lah 16 kalau terlalu tinggi ini juga mas mas ngebendingnya apa nggak nggak bisa cek, nggak bisa ini bening kalau terlalu iya, iya, melengkung turun hmm, udah itu udah ini oke okay. nah, enak radiusnya melengkung like Thank you. kalau orang-orang nanya di komen kan kena berapa beli ya karena saya yang menolong kena berapa tuh 600 ribu betul. tulis gue tulis tulis gitu mas jadi nggak ada yang merasa ditanya nih gue beri orang bilang kok dia bahkan dia bilang kok murah niat lagi balik ke niat deh niat lu ngapain gitu nolong itu mas udah nolong kita siap berat dan saya bisa untuk seperti itu gitu jadi yang murah murah nyatanya yang penting bisa nolong kadang-kadang ya tadi soal harga yang, yang terjangkau masih iya dioles spreadnya ya mm -hmm. habis itu baru harus kalian bersihin semua ini. Nah, kebetulan dia juga saya masangnya oh ya bener juga ya edun kayak dipermudah gitu ya oh, oh dipermudah ya mungkin bawaan kita kali gimana saya juga seneng nggak ada nah, red tadi kan masih kasar nah, jadi alus biar biar nggak nah, karena senar, itu nggak nggak nggak ada senar-senar ya mulus lah kayak pahanya sari ini asik ini proses finishing supaya fretnya halus dan licin halus licin jadi kayak siapa kayak kayak kayak apa ya walaupun nggak pernah megang kali kayak pahanya itu dah <laughs> siapa itu udah siapa Kita ngomong tadi ciduk lagi. <laughs> diciduk mau dipakai. Suruh nanti kita suruh gitu. diciduk dipakai suruh ngebandingin sama enggak ya <laughs> Kayak pahanya sarimi katanya. Wah lu nganu gua coba bandingin beli pegang AC. <laughs> diciduk buat ngebandingin. Bener nggak kayak ini? bener enggak kalau gitu ah, ikut kemana makan dulu <laughs> bisa ada yang lawasnya ya itu mah Alhamdulillah buat sendiri tapi udah beberapa sih gitar tadi ini kan mas tapi aman semua dan harga segitu nggak hasilnya bagus ya pada senang jadi kalau mereka kan kita selalu bermasalah terus ada ya mas ya jadi kalau datang lagi itu dia nggak merasa nggak nggak nggak merasa bis apa dia selalu merasa terjangkau ah karena terjangkau ini kalian main silaturahmi itu bahasanya keluarnya coba kalau tidak tidak terjangkau sama dia mau servis duit buat ini buat beli ini ah satu jadi jadi dengan terpaksa dimainin hmm. dengan terpaksa juga akhirnya ngulik lo bisa akhirnya gitu kan itu akan harga terjangkau bermasalah sama aja lah sekalian main bahasanya gitu iya. nah, ah, sekalian nah, iya. sekalian nah, bener nggak mas udah lama kadang lagi sering udah lama nggak pun nongol nongol lah sekalian sekalian buat kita lah siapa sambil ngobrol bla bla bla bla bla bla karena merasa terjangkau itu mas mengurus lah nggak usah lah sebenarnya orangnya udah kadung apik maksudnya kalau kadung apik tanpa diperintah pun saya laksanakan nggak tahu orangnya begitu dia dulu mana ada takut gitu apa-apa belum tak saja saja saya bisa kerja agak ini mah apa-apa bentar pulang kok gituinnya nggak itu Nah, saya selalu dari nomor ini apa ada yang kalau dari sini kadang ini nyebar ke sini apa nih sebenarnya kadang ini ke sini oh, jadi kena iya, cepit iya, iya. ya kalau ini kan langsung ke hutan ya vendor ya. yang versi terbaru. Yeah. Mm. Thank you. dengkul udah kelihatan semua Loncos judge Jos ya eh, oke okay. closing statement aji Boys datang Putu Parker Jonet terima kasih harus datang iya, ya. tanpa mengenal semua merek mau yang mahal mau yang murah pokoknya lu wajib datang bawa saja ke sini oke okay, contoh misalnya kalau yang mahal dibilang ini ada Tyler Tyler man Ayo. Ini boleh boleh sedikit promosi. Ini punyanya Pak Menteri Wisnu Tama. Asik. Oke lah. Di sini semua gitar saya tidak pilih-pilih. Semuanya pengen dienak. Goodbye.